Hey, what's going on, my lovely, lovely friends on the internet. Siz English o'z kanaldasiz. Sizlar bilan doimgidek Shahrux AK. Do'stlar, bugun The Importance of Being Honest nomli kitobni tarjima qilishda davom etamiz. Avvalgi darsliklardan birida mana shu kitobdan bir kichik qismini tarjima qilishni boshlagan edik. Bugun kelgan joyimizdan davom ettiramiz. Agar siz avvalgi qismni ko'rmagan bo'lsangiz, kanalga kirib albatta ko'rib olishingizni tavsiya etaman, chunki bugungi qismimiz avvalgi qismga bog'liq va shuningdek avvalgi qismni ko'rib borsangiz hozirgi ushbu videoni tushunishingiz osonroq bo'ladi ho'p agar siz hikoyani va undagi so'zlarni xohlasangiz ya'ni ko'chirib olib o'rganmoqchi bo'lsangiz o'zingiz mustaqil su nuqta shohruh ak nuqta com e, saytga kirib topishingiz mumkin e, albatta men kommentariyada va описаниеda e, mana shu veb saytga ssilkani ya'ni linkni yozib ham qoldiraman o'sha yerdan bosib ham kirishingiz mumkin hop demak bu yerdan hikoyani avvalgi qismda e, tarjima qilganimizni ham so'zlar bilan topishingiz mumkin va shuningdek bugungi tarjima qiladiganimizni so'zlar bilan mana shu veb saytda topishingiz mumkin ho'p qani bo'lmasam bugungi darsligimizni boshladik biroz kattaytirib olay sizlarga ko'rinishi osonroq bo'lishi uchun ho'p the importance of being honest demak honest ya'ni earnest yoki bo'lishni ahamiyati earnest bo'lishning ahamiyati Xo'p, esingizda bo'lsa, avvalgi qismda Algernon bilan Lane, ya'ni xizmatkori ikkovsi birga suhbat qurayotgan edi va suhbat tugagandan keyin Lane xizmatkori chiqib ketdi. Ana shu joyda to'xtagan edik. Endi bu yerda Algernon o'ziga o'zi gapiryapti yoki o'ylayapti. Lane's views on marriage seem somewhat lax. Lane ning deyapti, ning view, view degani fikr, biror nimaga bo'lgan qarash view bo'ladi demak leynni qarashlari yoki fikrlari on marriage marriage turmush turmush borasidagi seem tuyulmoq somewhat biroz lacks bo'sh demak turmush borasidagi leynni fikrlari biroz bo'sh really if the lower orders don't uh, set us a good example what on earth is the use of them. Really, doğru deyapti. If the lower orders, of lower orders degani e, jamiyatni pastki tabaqasidagi yoki quyi tabaqasidagi e, a'zolar, e, quyi tabaqadagi odamlar yoki demak o'sha jamiyatni quyi tabaqasidagi odamlar deyapti don't set us a good example set a good example degani o'rnak bo'lmoq bizga e, as deyapti bizga o'rnak bo'lmoq demak e, jamiyatni pastki tabaqasidagi odamlar bizga o'rnak bo'lmasa hmm, if don't eh, if the lower orders don't set as a good example what on earth is the use of them what nima deyapti on earth hop on earthni hozir e, olib tashlab turaylik bu yerdan what is the use of them use foyda degani of them ularni demak ularni foydasi nima deyapti endi bu yerda on earth yoki on earth on earthni tarjimasi e, bu qachon ishlatasiz on earthni on earthni hayratni jahlni yoki biror nimadan jirkanganlikni e, ifodalashda ko'pincha what why how where degan so'zlar bilan birgalikda keladi what on earth yoki why on earth mana shu holatda keladi shunda e, prosta nima deb tarjima qilasiz lekin prosta ozgina o'sha e, feeling emotsiya qo'shiladi demak nima yoki nima balo deyishingiz mumkin e, nima nima foydasi bor deyapti demak o'sha jamiyatni quyi tabaqasidagilar bizga o'rnak bo'lmasa ularni nima foydasi bor they seem as a class to have absolutely no sense of moral responsibility. Mm -hmm. They seem Э, ular tuyulyapti deyapti ular tuyulyapti as a class tabaqa sifatida klass tabaqa degani ya'ni boy boy tabaqalar kambag'al yoki dehqonlar shunaqa qilib bo'ladi э, ular tuyulyapti to have bo'lmoq ular ularda bordek tuyulyapti deyapti э, tabaqa sifatida ularda bordek tuyulyapti nima bordek tuyulyapti deyapti absolutely mutlaqo no sense of endi no no kelgani uchun biz bu yerda e, yo'qdek deb tarjima qilib ketamiz have ni ularda ular ularda mutlaqo e, yo'qdek tuyulyapti nima yo'qdek tuyulyapti sense of moral responsibility ya'ni e, moral responsibility bu axloqiy mas'uliyat sense his degani demak axloqiy mas'uliyat hissi mutlaqo yo'qdek tuyulyapti deb algernon o'ziga o'zi gapiryapti yoki o'ylayapti enter lane hop lane kirib keldi yozuvchi tasvirlayapti lane gapiryapti mr ernest worthing demak kimdir keldi ya'ni mr ernest uh, ernest worthing kirib keldi shuni tanishtiryapti aytyapti keldi deb keldi degan ma'noda enter jack hop jack kiryapti lane goes out lane chiqib ketdi Algernon gapiryapti. How are you, my dear Ernest? yoki Ernest. Uh, how are you, my dear Ernest? Uh, qan ahvollaring qanday? Uh, azizim Ernest deyapti. What brings you up to town? What brings you? Hop, upni bu yerdan olib turing. Hozircha e'tibor bermang bunga. What brings you to town? Bring olib kelmoq, what nima demak nima olib keldi you seni the town shaharga seni shaharga nima olib keldi deyapti endi bu yerda upni qo'shganingizda o'sha u qayerdandir shaharga chiqib keldi bu yoqqa u qayerdadir bor qayerdadir edi o'sha yerdan endi shaharga chiqib keldi siz ham aytasizu misol uchun o'zbek tilida shaharga chiqib keldim yoki biror joyga chiqib keldim deb mana shunda o'sha o'sha ma'noda kelyapti yuqoriga bring bring up Xo'p, seni shaharga nima olib keldi, deyapti bu yerda demak. Endi Jack javob beryapti. Oh, pleasure, pleasure. Oh, uh, rohat, rohat deyapti. What else should bring one anywhere? Mm -hmm. What else? Yana nima degani? What else? Yana nima? Should kerak, bring olib kelishi, demak, yana nima olib kelishi kerak? One. One endi odam ma'nosida kelyapti. Person. One person bilan ma'nosi bir xil kelyapti. What should what else should bring a person anywhere biror joyga demak biror joyga yoki har qanday joyga biror joyga odamni yana nima olib kelishi nima olib keladi nima olib kelishi kerak deyapti eating as usual i see lg hmm, demak gapiryapti eating as usual doimgidek yeyish ko'rib ko'rib turibman lg deyapti eating as usual demak lg lg deb mana algernon aytyapti ismini qisqartirib demak o'rtoq bular o'rtoqdek tuyulyapti hozircha o'rtoq shekilli manimcha bir biri bilan ho'p <clears throat> elchinon gapiryapti yana stiffly stiff stiff degani misol uchun siz o'zingizni qattiq tanangizni qattiq tutib olsangiz mana shu narsa stiff bo'ladi biror nima qattiqligi stiff bo'ladi e, tirishish misol uchun endi stiffly deganda bu yerda unaqa tirishish ma'nosida emas balki uh, stiff unfriendly degan ma'noda kelyapti unfriendly ya'ni do'stona emasroq ma'noda e, endi hozir har doimgidek yana yeyapsanmi degani uchun gapi yoqmadi shuning uchuncha do'stona bo'lmagan holatda gapiryapti i believe it is customary in good, good, in good society to take some slight refreshment at five o'clock mm -hmm. i believe deyapti men ishonamanki it is customary bu odatiy in good society, good yaxshi, society jamiyat, demak yaxshi jamiyatda to take some slight refreshment. Hop, take some slight uh, some slight refreshment. Refreshment degani bu uh, yengil tamaddi. Misol uchun yengil tamaddi yoki ichimlik. Aytaylik, har xil yengilgina shirinlik yoki ozgina bir ichimlik yeb ichib olish mana shu narsa refreshment mana ichib oladigan narsa o'sha narsa refreshment bo'ladi endi take some slight refreshment o'sha narsani qilish ya'ni yengil tamaddi qilib olish at five o'clock soat soat beshda demak aytyapti men ishonamanki yaxshi jamiyatda soat beshda yengil tamaddi qilib olish odatiy where have you been since last thursday hm, hm. where qayerda deyapti have you been bo'lding since dan beri last thursday o'tgan payshanbadan beri demak o'tgan payshanbadan beri qayerda bo'lding jack javob beryapti sitting down on the sofa sitting down o'tirib on the sofa divanda demak divanga o'tirib gapiryapti jack in the country in the country ya'ni qishloqda deyapti country qishloq ma'nosi bor qishloqda Algernon gapiryapti endi What on earth do you do there? Mm -hmm. What on earth do you do there? Uh, what on earth yana boyagi holatda kelyapti ya'ni uh, do you do there u yerda qilding u yerda nima qilding ozgina emotsiya qo'shib gapiryapti uh, nima balo qilding u yerda deyishingiz mumkin shunaqa ma'noga ham to'g'ri keladi ba'zi holatlarda endi jack pulling off his gloves pull off degani biror nimani tortib olish pull off bo'ladi э, his gloves э, qo'lqoplari demak qo'lqoplarini tortib yechib olib deyapti tasvirlayapti yozuvchi endi Jack gapiradi when one is in town one amuses oneself when qachonki one э, o'sha odam is in town shahardaligida one amuses oneself demak odam amuse amuse degani o'zini o'zi xursand o'sha nima xursand qilish ya'ni vaqtni chog' o'tkazish oneself o'zini demak o'zini o'zi xursand qiladi odam shahardaligida o'zini o'zi xursand qiladi when one is in the country one amuses other people mhm, aytyapti qachonki odam qishloqdaligida e, odam boshqalarni boshqa odamlarni e, xursand qiladi yoki vaqtini chog' o'tkazadi it is excessively boring mm -hmm. excessively degani judayam judayam ortiqcha degani excessively boring e, boring zerikarli demak bu judayam zerikarli algernon gapiryapti and who are the people you amuse ho'p endi e, gapni davom ettiryapti and bilan va uh, kim deyapti kim the people odamlar you amuse sen xursand qiladigan sen uh, mana bu joyda the people you amuse mana shuni the people that you amuse ya'ni u yerda that yoki whom tushib qolgan deyishingiz mumkin e, tushirib uh, qoldirilgan deb tarjima qilsangiz bo'ladi shunda tushunish osonroq bo'ladi demak the people you amuse sen xursand qiladigan odamlar sen xursand qiladigan odamlar kim ekan deyapti jak javob beryapti really. airily degani e, casually casually degan so'z boru e, shunchaki yoki prosta degani e, biror nazar pisand qilmasdan yoki o'sha gapga unchalik e'tibor ham bermasdan mana shu narsa airily bo'ladi o'shani yozuvchi tasvirlayapti ja gapiradi endi oh neighbors neighbors mhm, demak aytyapti qo'shnilar qo'shnilar algernon gapiryapti got nice neighbors in your part of shropshire Mm -hmm. Got nice neighbors in your part of Shropshire. endi bu yerda El Al uh, jack jack nazarda tutyapti you got you have got nice neighbors deyishingiz mumkin yoki you got nice neighbors bu yerda you tushib qolgan got o'sha uh, have have got yoki have bilan bir xil bor e, egalik qilmoq got nice neighbors yaxshi qo'shnilaring bor deyapti in your part of Shropshire. Demak, Shropshire'ni sen yashaydigan qismida deyapti. Seni Shropshire qismingda, ya'ni o'sha sen yashaydigan qismda yaxshi qo'shnilaring bor, deyapti. Nice neighbors. Endi Jack. Perfectly horrid. Never speak to one of them. Mm -hmm. Perfectly horrid. Hop, horrid bu dahshatli, yoqimsiz degani. E, endi perfectly deb horridni ma'nosini kuchaytiryapti yam dahshatli juda yam yoqimsiz ya'ni qo'shnilarni tasvirlayapti never speak to one of them ularni birortasiga ham deyapti speak to gapirmoq hech qachon demak ularni hech, hech qachon ularni birortasi bilan gaplashmaganman never speak to one of them endi algernon how immensely you must amuse them Mhm. How immensely. Qanchalik ko'p deyapti. How immensely qanchalik ko'p. Immensely degani e, judayam, judayam e, ko'p degan ma'noda. How immensely qanchalik demoqchi, ya'ni qanchalik ko'p. Xuddi how often, how muchga o'xshagan how immensely deyapti. How immensely you must amuse them. E, ularni xursand qilsang kerak. Ularni qanch ularni qanchalik xursand qilsang kerak a yoki ularni juda ham xursand qilsang kerak degan ma'noda goes over and takes sandwich mm -hmm. goes over go over uh, o'sha uh, hozirgi turgan joyingizdan biror joyga bunday borsangiz uh, mana shu narsa go over demak um, bordi deyapti and takes sandwich uh, sandwich oldi by the way aytgancha deyapti shropshire is your country is it not? Mm -hmm. demak shropshire is your country seni qishlog'ing deyapti is your country seni qishlog'ing is it not shunday emasmi jack endi Hey, shropshire yes of course mm -hmm. ey eh deyapti eh shropshire a shropshiremi ha albatta hello Why all these cups? Why cucumber sandwiches? Why such reckless extravagance in one so young? Who is coming to tea? Mm -hmm. Endi bu yerda aytyapti why all these cups? Nimaga shuncha shuncha uh, chashkalar deyapti. Why all these cups? Nega barcha mana shu uh, chashkalar, ya'ni o'sha uh, oldida turgan chashkalarni ko'rsatib aytyapti. Nima uchun shuncha chashkalar? Why cucumber sandwiches? Nega bodringlik sendvichlar deyapti. Why such reckless extravagance in one so young? Nega shunday reckless o'sha mulohazasiz, o'ylamay qilingan degan reckless. Nega shuncha o'ylanmagan, o'ylab qilinmagan extravagance. Extravagance degan isrofgarchilik. Nega nega shuncha o'ylanmagan e'tibor berilmagan yoki o'ylab qilinmagan isrofgarchilik in one one ya'ni o'sha person ma'nosida kelyapti bitta hop odamda so young shunchalik yoshligida demak shunchalik yosh e, odamda nimaga shunchalik isrofgarchilik deb so'rayapti who is coming to tea mhm, who is coming to tea e, choyga kim kelyapti kim choyga kelyapti Algernon gapiryapti oh merrily and augusta and gwendolyn oh merrily shunchaki yoki faqatgina uh, shunchaki uh, augusta xola va uh, gwendolyn gwendolyn va augusta xola kelyapti degan ma'noda jack gapiryapti endi how perfectly delightful mhm. qanday ajoyib perfectly deganda delightfully yanada ma'nosini kuchaytirib beryapti delightful ajoyib bo'lsa qanday ajoyiba degan ma'noda algernon gapiryapti yes that is all very well mhm, ha ho bu hammasi yaxshi juda yaxshi that is all very well bu hammasi juda yaxshi but ammo deyapti i'm afraid aunt augusta won't quite approve of your being here ammo deyapti э, i'm afraid qo'rqamanki deyapti qo'rqamanki on uh, and augustda э, augustda xola deyapti won't qilmaydi nima qilmaydi quite unchalik approve demak unchalik ma'qullamaydi quite unchalik degani approve ma'qullamoq unchalik ma'qullamaydi nimani deyapti of your being here seni bu e, seni bu yerda bo'lishingni deyapti approve of degan o'sha ma'qullamoq demak Augusta e, xola seni bu yerda bo'lishingni unchalik ma'qullamaydi deb qo'rqaman endi jack gapiryapti may i ask why Aha. nega deb so'rasam bo'ladimi endi algernon gapiryapti my dear fellow mhm, my dear fellow meni aziz do'stim fellow degani o'sha o'rtoq uh, yoki uh, o'sha do'st degan ma'noda keladi my dear fellow meni aziz o'rtog'im the way you flirt with gwendolin is perfectly disgraceful mm -hmm. the way you flirt ho'p endi bu yerda flirt flirt yoki flirt flirt degani bu o'zbek tiliga tarjima qilish uh, juda yam qiynaldim mana shu so'zni chiroyli ya'ni bitta so'zga to'g'irlab tarjima qilish tushuntirib berishga harakat qilaman ma'nosini flirt bu misol uchun siz misol uchun birorta qizni qizni o'rash bo'ladiyu g'alati bo'ladi hozir shunaqa qizni o'rash desam xullas mana shunga qaysidir ma'noda to'g'ri keladi qizni o'rash flirt bo'ladi flirt with biror qiz biror kimni o'rash flirt with bo'ladi ko'pincha yaxshi niyatda emas flirt with ya'ni o'sha munosabatni oxirigacha olib bormasdan shunchaki vaqtinchalikka qanaqadir o'sha munosabat o'rnatish uchun o'rash uh, Urash flirt with bo'ladi demak the way you flirt with gwendolyn demak gwendolyn bilan mana shu o'sha flirt qilishing deyapti flirt qilishing qilish yo'ling deshingiz mumkin the way the way you uh, the, the way you flirt sen gval, uh, sen anaqa qilishing o'sha flirt qilishing ya'ni urashing, o'rashga harakat qilishing deshingiz mumkin is perfectly disgraceful disgraceful bu uyatli juda yam uyatli degani hop perfectly deb ma'nosini yana kuchaytiryapti juda yam uyatli juda yam e, yaxshi emas degan ma'noda disgraceful uyatli sharmandali yoki it is almost as bad as the way Gwen, Gwendolyn flirts with you bu deyapti almost deyarli as bad as dek yomon as bad as dek yomon nimadek yomon deyapti the way gwendolyn flirts with you mm -hmm. Gwen, gwendolyn sen bilan o'sha uh, flirt qilishi bilan qilishidek yomon as bad as the way gwendolyn flirts with you flirtni ma'nosini tushundingiz deb o'ylayman o'zbekchada hop bu yerga yozib qo'yganman mana shu joyda flirt degan so'zni yozib qo'ydim chunki mana mana shu joyda ekan voy hammasi ketib qoldim mana mana shunga to'g'ri keladi qaysidir ma'noda lekin o'sha ma'nosini tushunib olsangiz e, mana bu yozilgandan ko'ra yaxshiroq bo'ladi chunki yozilgani o'sha eng yaqin keladigan topa olgan o'zbekcha tarjimamni yozib qo'ydim xullas mana shu joyda to'xtatamiz bugun e, yana keyingi darsdan tarjima qilishda davom etamiz xudo xohlasa umid qilamanki sizlarga ma'qul keldi agar ma'qul kelgan bo'lsa doimgidek e, like bosishni unutmang va kanalga ham albatta qo'shilsangiz keyingi e, bir biridan ajoyib darslarni o'tkazib yubormaysiz keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling demak bularni hammasini doimgidek e, o'sha e, kommentariyada yoki описаниеda yozib qoldirgan ssilkamdan hikoyani so'zlarini topishingiz mumkin esu nuqta shohruh ak nuqta com keyingi darsliklarda xohlasa ko'rishamiz salomat bo'ling